как делать разминку перед бегом. Привет, друзья! На связи Серняк Александр. В этом видео я покажу вам, как делать разминку перед бегом. Прежде чем перейдем к теме видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Итак, для чего, в принципе, нужна разминка? Я думаю, ни для кого не секрет. Для того, чтобы подготовить мышцы, связки, суставы для предстоящих нагрузок. Пренебрегать этим крайне не рекомендую, потому что это чревато травмами. Итак, разминать для бега нам нужно все тело, несмотря на то, что бег в основном бегут только ноги, работают ноги. При беге задействованы все группы мышц, поэтому и размять нужно все группы мышц. Итак, друзья, приступим к нашей разминке. Как я уже сказал, разминать будем все тело. И начинаем сверху вниз головы, заканчивая стопами. Сначала вращаем голову в одну сторону, потом в другую. Я это буду делать немного в ускоренном варианте. Вы же делаете до того момента, пока не почувствуете, что вам достаточно и вы уже размялись вращение в одну сторону, в другую сторону, наклоны влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад. Плюс повороты в голову влево, вправо, влево, вправо поворачивайте до того момента, пока вы не почувствуете натяжение в шее. После шеи переходим к плечам. Вращаем плечи назад. Рекомендую 10-15 раз. Это я сейчас делаю меньше, и после этого вращаем вперед. После того, как мы раскрутили плечи вперед-назад, делаем вот такой вот, тянем плечи вправо-влево. Таким образом мы плечи разрабатываем и боковые мышцы. После этого делаем следующую штуку. Прогиб вперед, назад, вперед, назад, хорошенечко вогнулись вперед, вытянули круглую клетку, прогнули поясницу, почувствовали, как их вытянули смысл, и то же самое сделали вперед. Так несколько раз. При желании можете сделать несколько вращений грудной клеткой в одну сторону, в другую сторону. Потянем мышцы плечей. Таким вот образом бьем себя за лоб и тянем в противоположную сторону. Можно перебросить руку наверх. То же самое делаем с другой рукой. Потянули, отлично. Теперь переходим к следующему упражнению. Сгинаем руки, руки в локтях и вращаем их плечевых суставов вперед. Желательно сделать тоже 10-15 раз в одну сторону и в другую сторону. После этого делаем то же самое, только уже при прыжечку. Вращение вперед, вращение назад, вот на солнышко. Выглянуло, это хорошо. После этого делаем махи руками вперед и махи руками назад. Руки прям максимально прямые. И делаем вращение вперед, вращение назад. То же самое делаем только поочередно. Это будет похоже на то, как будто мы плывем. Для удобства вы можете подкаживать ногами, чтобы ноги не стояли вместе вперед. И то же самое делаем назад. После этого раскрутим наш корпус вправо-влево. Руки сгинаем перед собой в локтях и делаем повороты в одну, в другую сторону. Сначала плавно, для того, чтобы не травмироваться и постепенно увеличиваем амплитуду. Ноги при этом стараемся держать зафиксированно. Голову держим прямо. После того, как раскрутили, можно сделать еще дополнительно для любителей, кто чувствует желание. Такую штуку это дополнительное скручивание. После этого переходим к вращению таза. Раскручиваем таз в одну сторону, в другую сторону. Тоже делайте на свое усмотрение то количество раз, которое вам необходимо для того, чтобы размяться. Раскрутили таз ножки поставили вместе, вытянулись, потянулись вверх на носочках. После этого тянем боковые мышцы. Делаем шаг в сторону и наклоняемся. Висим. Без рывков. Повисели в одну сторону. и решили на другую сторону. После того, как потянули боковые мышцы, делаем наклон вперед, тянем поясницу, ноги. Тянемся хорошенечко. Максимально стараемся вытянуться вперед. После того, как потянулись, не выходя из этого положения, делаем наклоны в каждой ноге. По несколько раз уже желательно без этого угла. После того, как выполнили это упражнение, переходим на более низкий уровень. Сейчас мы разомнем с вами колени. Ноги приблизительно на ширине плеч. Руки ложим на коленные чашечки и вращаем коленные чашечки вовнутрь. Таким вот образом. Оп. В одну сторону. и нарушил другую сторону. Тоже делаем то количество раз, пока вы не почувствуете, что колени размяты. Далее продолжаем разминать колени, ноги вместе. Руки на колено держим, два колена вращаем одновременно в одну сторону приседаниями и в другую сторону. Делаем размяли, потянем э, заднюю поверхность бедра. садимся, выставляем одну ногу, тянемся к этой ноге. камеру ветром. Сдувает. Перешли на другую. Делаем то же самое с гимнатом. Ну, вот все как потянули. Можно попереминаться с ноги на ногу. Поднимаемся. Теперь раскручиваем стопы. Носочком убираем в пол, крутим в одну сторону, наружу, в другую сторону, вовнутрь. То же самое делаем с другой ногой. Делаем то количество раз, которое необходимо вам для того, чтобы разогреться. А, далее, немного прогреть мышцы ног, я рекомендую выполнить несколько приседаний, от 5 до 20, в зависимости от э, уровня вашей подготовки. Я сейчас делаю 5, для того, чтобы не тянуть время. Пять. После этого, после приседания, когда вы чуть-чуть нагрузили мышцы, дали мышцам тонус, кровь мышцы придала, можно выполнить еще упражнение на растяжку. Как пример, делаем выпад вперед, садимся, как бы прогибаемся в пояснице спине назад, для того, чтобы потянуть переднюю поверхность лица. То же самое делаем на другую сторону. Можно также дополнительно, если у вас будет необходимость, потянуть икроножные мышцы. Это можно сделать с помощью, к примеру, сердца. Вам нужно переться. И выполнить то, что только что делал я. Друзья, по большому счету все. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Пока!